el influyente informe que clasifica las marcas y productos más deseados del momento. El nuevo listado revela que Gucci recupera la corona. La firma vuelve a la primera posición como la marca más deseada del planeta la quinta vez en dos años. Off-White y Balenciaga se colocan en el segundo y tercer puesto. Pasamos a mundo.sputniknews.com con la noticia La moda que seduce. La magia de la playa en la Swing Week Colombo. La Swing Week Colombo es la primera semana de la moda playera en Asia, cuyo objetivo es fomentar el interés turístico en la ciudad de Colombo. Sri Lanka albergó el tradicional desfile de moda Swim Week Colombo, en el que los diseñadores locales y extranjeros dieron a conocer su percepción de la moda playera. Tenemos de sevilla.abc.es Pura Moda 2019. Las nuevas colecciones de invitada de Iván Campaña, Esther Noriega, Pablo Lanzarote, Aurora Gaviño y Carola Original desfilaron en esta edición. De economiahoy.mx, los performance toman las riendas en los desfiles de moda. La escenografía se ha vuelto una de las claves en los desfiles de modas, donde se muestran las nuevas colecciones de las firmas. Las marcas no solo buscan atraer al público por su ropa, sino también por los grandes shows que rodean a las presentaciones. Antes, estos eventos se destinaban a un público muy pequeño y ahora cualquier persona puede ver estos performances en directo gracias al streaming. Debido a esta apertura al mundo de las redes sociales, los desfiles han adquirido una importancia mayor a la que tenían en el pasado y los grandes diseñadores han tenido que adaptarse a estos nuevos lenguajes contemporáneos ofreciendo grandes espectáculos visuales que atraen a las masas. De moda .com el titular la feria danesa Revolver gana tamaño y suma una segunda convocatoria. Este segundo certamen tendrá lugar en las instalaciones Forum, en las que se celebraba Gallery International Fashion Fair y continuará teniendo como principal reclamo el diseño escandinavo de moda. Leemos de fashionnetwork.com, inicia la feria Magic en Las Vegas con más de 12 empresas colombianas. La moda colombiana desembarca en Las Vegas para la edición 2019 de la Feria Comercial Magic que tiene lugar del 12 al 14 de agosto. La delegación de 12 empresas colombianas acuden al megaevento de la mano de ProColombia con presencia en todos los pabellones. También tenemos The Fashion Network, Versace se disculpa por ofender a China con el diseño de una camiseta. La casa de moda italiana Versace se ha disculpado con China por las ofensas provocadas como consecuencia de la venta de una camiseta en cuyo diseño parecía Hong Kong y Macao como países independientes. La camiseta incluía diversas ciudades europeas y americanas con sus respectivos países al lado y también aparecía Hong Kong y Macao como estados independientes y no como parte de China, un error que ha desatado la polémica en las redes sociales donde Versace ha sido acusada de atacar la soberanía nacional del país asiático. Y en nuestra última noticia del día, Think Pink, la exposición de Vogue más preciosista que explora la historia de un color. La muestra podrá verse en Madrid entre el 20 de agosto y el 20 de septiembre de 2019. Tradicionalmente este color se ha ligado a la feminidad Su vinculación con lo femenino se remonta a los años 20, aunque el significado se haría global en los años 70. Como sucede también con otros códigos normativamente femeninos, el rosa ha dejado de limitarse a una connotación delicada. Ya no solo asume la feminidad más dulce, también la más arriesgada, subversiva y seductora. El rosa es un color que representa a todas las mujeres y cada vez más a todos los hombres.